сапаралық ажақсақалдың сойқан есімді атыменен қошқардың баласы нұрғиса шабандоз тастады бер автомашина бер келу жоғарғы мереге сырлы келес ауданынан келген сапаралық аты атыменен аттың аты сойқан жоғарғы мереке қошқардың баласы нұрғиса шабандоз тастады ағайын ақыры өгіз өлді Сегіз өгізді келіп ала салайын төменгі мәреге шырайлы шымкент қаласынан келген мықтыбек қажы ақсақалдың құмай есімді атыменен ғалым титаник бауырымыздың бақтауындағы тұлпар баруын молдалатаның атаның немересі махаттың баласы бақтияр шабандоз да ағайын ақыры өгіздерді ақыры өрді бір тай сегіз өгіз бары боласыз бір тай сегіз өгізді келіп аласыз ағайын ғалымжан шамымыз басып жатыр ағайын сырлы келес ауданы жақып қажы өкеміздің баласы алашқа белгілі ғалымжан шабандоз басып кетті ағайын сүткеттік еңбек елбек мырзалардың титан егесінді тұлпары қадірменді ағайын бір тай сегіз өгіз барып аласыз бір сегіз өгізді келіп аласыз өгіз өлді бүгінгі көкпардың бас жүлдесі ағайын ерхан егер де ғалымжан салса бесінші санына қол төменгі салынды ма төменгі мәреге сүткентте келген айтула атбегі белгілі фермер еңбек елбек мырзалардың титаник есімді атыменен бар сырлы келес ауданының тумасы жақып қажы көкеміздің баласы алталашқа белгілі ғалымжан шабандоз таста ағайын бір сегіз өгіз е мына машина асай жоғарғы мереке келес ауданынан келген сапаралық сақалдың сойқан есімді атыменен қошқардың баласы сырлы келес ауданынан келген нұрғиса шабандоз тастаған болатын ағайын автомашинаға көкпар көтеріліп жатыр бақдәулет шабандоз көтеріліп жатыр ағай шардыралық Сүткен терді мекенінің тұрғыны белгілі фермер айтулы атбегі еңбек елбек мырзалардың Титани титаник есімді атыменен баруын сырлы келес ауданынан келген жақып қажы көкеміздің баласы алталашқа белгілі ғалым жайшабын достасты тағайын бір тай сегіз өгіз салынған міне тамаша енді көкпар бағдәулет шабындыз көтерді дәурен шабындозға ғайын. көкпар көтерілді дәурен шабындоздың тақымында қайын исабек қажы ақсақалдың бақтори есімді атыменен алталашқа белгілі әлікпан палуанның інісі дәурен шабындоз басып жатыр ағайын бер айда ей шабандоз мықты бол мықты бол өгіз өлді ақыры өгіз өлді бүгінгі көкпардың бас жүлдесі бір тай сегіз өгіз ағайын ғалымжан шабандоз бес салды қадірмен тағайын мақтыбал айналайын шабандоз бүгінгі көкпарымыздың бас жүлдесі нұрлан көке бері келіңіз бір тілек айтып жаңа мына кубок табыстайсыз енді құдай қаласа мына елге деген бір ыстық ықыласыңызды білдіріп жіберіңіз ана микрофон беріңдерші көкеме көкеме микрофон беріңдер сейітмұрат мырзадан жиырма мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр ағайын сейітмұраттан жиырма мың теңге жомарттың түскен атына әкеліп беріңдерші қап, бар бар босатыңдаршы мына жігіттер кәні көке ассалаумағалейкум құрметті көпшілік құрметті палуандар ағайын туған туысқандар жекеттарым, аман есен барлықтарыңызға жақсылық алланың нұры жаусын менің мынау әке шешемнің ата бабамның асына келіп ұрпақтарыңыз батырға қосылғандарыңызға мың алғыс білдіремін мынау әлемнің бәрін сүзбеген жақсы адамдарды іздеген мақсатым менің көздеген сыйласып қалу сізбенен не жетсін шіркін өмірде сыйласқан сізбен бізбенен ар жағы келе жатар қалғаны қызбен ата бабамыздың салған ізімен демекші мынау айналайын баршаларыңызға отандарыңызға аман есен жетулеріңізді тілектеспін баршаларыңызға мың алғыс рахмет көке рахмет ниеттер қабыл мұраттар асыл болсын қадірменді ағайын міне бүгінгі күні көкпар беріп елдің ақ батасын алған шаймановтар әулеті мамадияр атамыздың баласы нұрлан ағамыздың. көкпар көтеріліп жатыр ағайын көкпар көтеріп жатыр шаймановтар өлеті мамадер атаның баласы белгілі кәсіпкер іскер азамат шайман нұрлан ағамыздың елден бата алу көкпар той ағайын ниеттері қабыл мұраттары асыл болсын дендеріне саулық бастарына амандық кәсіптеріне береке мықты байлық тілейміз бақыттың базарында алланың назарында болсын дегіміз келіп жатыр ағайын барша тойға келген егі жақсылар ардақты ағайын сіздер де осындай той көріңіздер той беріңіздер тойдан кенде болмаңыздар алланың нұры жаусын жүректеріңізге алла иман берсін қазаншы қыздарыңыз азаншы ұлдарыңыз көп болсын ағайын еліміз аман жұртымыз тыныш болсын той тойға қала берсін Көп жер, жерде қалды ең көп саған ат ануар белгілеп тұршы бізге кел ең көп саған шабандозға кубок ақырын саған шабандозға кубок ең көп саған атқа кубок берді қадірменді дағай мына жерде тұр құдай қаласа төменгі мәреге төменгі мәреге бар баруында келуінде ғалымжан келе жатыр ағайын елбек еңбек мырзалардың титаник есімді атыменен төменгі мәреге алашқа белгілі жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабандоз тастады ағайын ғалымжан шабандоздың тақымында мықты бол мықты бол мықты бол Мәрегайда, мәрегайда, мәрегайда, бір тай сегіз өгіз ағайын ғалымжан шабандоздың тақымында титаник саңғыл еңбек елбек мырзалардың титаник есімді тұлпар ағай бару келу болады қазір мәрегайда мәрегайда мәрегайда он метр қалды он метр қалды он метр қалды он метр қалды он метр қалды он метр қалды мәреге туралы қол ажырат қол ажырат қол ажырат қол ажырат қол ажырат болды есеп есеп есеп есеп баруында келуінде титаник па бәрекелді баруында баруында келуінде сүткен терді мекенінің тұрғыны белгілі фермер айтулы атбегі еңбек елбек мырзалардың титаник есімді атыменен баруында келуінде алталашқа белгілі жақып қажы көкеміздің баласы сырлы келес ауданының тумасы ғалымжан шабандос тастады ағайын тамаша болды Болды. Болды. Ең көп саған осы Титаник па? Болды. Шабандоздан ғалымжан. Болды. Ғалымжан алсын. Ә, ә болды екеуінде көтерткен айт болсын сапардың аты дейм ба енді ояғын айтудың керегі жоқ ерғанандар ғалымжан кел жәрмен бағлан кел жәрмен бағлан екінші көп қанша күндіз бол Акеш, бұлар не босатыңыздар қалай сабырлар ең көп саған ат титаник еңбек елбек мырзалардың титаник есімді ат кубок беріледі бер кубокты бер кубокты ала еңбек кел еңбек міне кубок нұрлан көке өзіңіз табыстаңыз ең көп саған атқа титаник есімді тұлпарға ғалымжан тұра тұр ғалымжан тұра тұр бір кубик бере берші осы жерден бере берші көке көке бер әперіп берші міне ең көп сағанат са еңбек елбек мырзалардың титаник есімді атымы атағай бір кубик ең көп саған шабандоз ғалымжан шабандоз алты мәрте салды ағайын бір кубик бір кубик бер бер бер ғалымжанға бер ғалымжанға ой бәрекелді одан кейін екінші көп саған шабандоз бағлан жәрменов бағлан кел бағлан кел бағланға бер бағланға екінші көпсағай шабандоз бол бағлан жәрменовке бір көбік доғол шапалақ ағайын болды болды Мұна ағайын баруында келуінде төменгі мәреге бір тай сегіз өгіз жоғарғы мәреге бір тай сегіз өгіз баруында келуінде сөткен елді мекенінің тұрғыны белгілі фермер айтулы әтпегі, тамаша тұлпарлардың егесі еңбек елбек мырзалардың титаник аты менің, баруында келуінде сырлыкелес ауданының тумасы алталашқа белгілі жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабандоз тасталағай бұл қанша бала бұл қанша бала ал нұрлан көке ниеттер қабыл мұраттар асыл болсын той тойғаласа берсін еліміз аман жұртымыз тыныш болсын алла қаласа келесі тойда жолыққанша аман сау болайық ағайын он алтыншы қараша күні жетісай ауданында еркін палуан көкпары болады ағайын марқұм кеше көзден кетсе де көңілден кетпеген еркін шабандоздың бір күндік көкпар тойы болады он алтыншы қараша тойға тамаша өтіңіздер ағайын он сегізінші қараша күні байырғы елді мекенінде бір жарым миллион теңге бес тай бес өгіз жиырма майда мал бар той болады ағайын он сегізінші қараша байырқұмда кездесейік ағайын